Bugün Honor 8X'i tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Türkiye pazarına en popüler cihazlarımızı getirmeye devam ediyoruz. Umarız yeni ürünümüzü beğenirsiniz. Honor için sadece cihazlar değil, bunun yanında sunacağımız aksesuarlar da önemli. Honor olarak ürünlerimiz kadar müşterilerimizin memnuniyetine de önem veriyoruz. Anır 8X ilk etapta sadece A101 ondan satış kanalı üzerinden piyasaya sürülüyor. 15 Kasım'dan itibaren yeni telefonumuzu A101 mağazalarından satın alabilirsiniz. Thank you.